კურიერი 9 საათზე ნოდარ მელაძესთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. სამშვიდობისა საქართველოს ეკლესიის დასუსტებას და ამგზით საპატრიარქოში თავისი ინტერესების გაძლიერებას ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს. კურიერ სკანდალურ ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით ბერძენიშვილი აძლევს. პარტიასა და საქართველოს საპატრიარქოს შორის დაპირისპირება ახლა პიკშია, მწავე ურთიერთბრალდებებმა უკვე პრესის ფურცლებზე გადაინაცვლა. რესპუბლიკელები საქართველოს ეკლესიაში რუსული გავლენების გაძლიერებაზე საუბრობენ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ეპისკოპოსების ერთი ნაწილი საქართველოსი კრემლის ინტერესებს ატარებს. ხმა მაურიანი განცხადებების გამო დღეს პოლიტიკური ლიდერებს მუნდელმთავრები დაუპირისპირდნენ. ილია მეორის მდივანმა რესპუბლიკელებს გაკოტრებული პარტია უწოდა და პირდაპირ თქვა, რომ ეს გუნდი ხალხის მხარდაჭერის გაზრდას ეკლესიის ლანძღვის ხარჯზე ცდილობს. უფრო მწავე იყო ეპისკოპოსი ანტონი, რომელმაც პარტია ეკლესიის სიძულულში დაადანაშაულა. დაპირისპირებულ მხარეებს პირადად შეხვდა და ესაუბრა კურიერის ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ნინო, რესპუბლიკელები არჩევნების წინ ეკლესიის თემაზე მთელი კამპანიის წარმოებას აპირებენ. რა რას შეეხება მათი მოთხოვნა? დიახ, რესპუბლიკელებს რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ. პირველი შეწყდეს რუსული გავლენა ქართულ ეკლესიაზე. მეორე, რესპუბლიკელები ამბობენ, რომ ეკლესია რეალურად დამოუკიდებელი უნდა გახდეს და გათავისუფლდეს როგორც სახელმწიფო, ასევე ოპოზიციის გავლენისგან. მესამე მოთხოვნა კი ეკლესიის ფინანსებს უკავშირდება. დღეს ამ მოთხოვნების საპასუხოთ საპატრიარქოსგან რესპუბლიკურმა პარტიამ კაცრის შეფასებები მიიღო. ევროკავშირთან დაახლოება ნატოსთან გაციების აა თანხლებით, ესა ბიზინა ივანიშვილის ხაზი. ეკლესია ამაში მას ეხმარება. ამასთანავე ეკლესიის დისკრედიტაცია. ესაა ბიძინა ივანიშვილის ხაზი. კონკრეტული მაგალითები, როგორც ცდილობს ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილის საპატრიარქოში მისი ინტერესების გადაერებას დღეს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა კურიერთან ინტერვიუს დროს მოიყვანა. დავით ბერძენიშვილი დარწმუნებულია, რომ ეკლესიის გარშემო აგორებული კამპანია ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებში შედის, რათა ეს ინსტიტუტი დასუსტდეს და ქართულ ეკლესიაზე, რომელიც ყველა გამოკითხვით მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნდობით სარგებლობს ყოფილმა პრემიერმა გავლენები მოიპოვოს. სკანდალურ ინტერვიუში რესპუბლიკელების ლიდერი ამბობს, რომ დღეს მთავარი პრობლემა საქართველოს საპატრიარქოსთვის ის მღვდელმთავრები არიან, რომლებიც კრემლის იდეოლოგიას ემხრობიან და ქვეყანაში რუსულ ინტერესებს ღია დატარებენ. ეს პრობლემა განსაკუთრებით გართულდა პრორუსული ხაზის გაძლიერებისა და არადასავლური მეტიც ანტიდასავლური განწყობების გაღვივების პროცესში და სამწუხაროდ სასულიერო პირები, სინოდის წევრები ამაში აქტიურად მონაწილეობენ. ჩვენ ვართ კატეგორიული წინააღმდეგი 1. რუსეთის идеოლოგიური და ორგანიზაციული ძლავრის სტრუქტურის გაძლიერებისა საქართველოში. მეორე, ჩვენ ვართ წინააღმდეგი ეკლესიის შეზრდისა ხელისუფლებასთან, ნებისმიერ ხელისუფლებასთან. რესპუბლიკურმა პარტიამ უკვე დაანონსა, რომ კრიზისი ეკლესიაში მათი საარჩევნო კამპანიის მთავარი მიმართულება იქნება. ხმაურიან განცხადებას საქართველოს საპატრიარქოს არანაკლებ ხმაურიანი პასუხი მოხვა. ილია მეორეს მდივანმა რესპუბლიკელებს პოლიტიკურად გაკოტრებული პარტია უწოდა. რეზონანსთან ინტერვიუში მამა მიქაელ ბოტკოველი დავით ბერძენიშვილის გუნდს ეკლესიის გამოყენებით რეიტინგის აწევის მცდელობაში ადანაშაულებს. უკეთეს იქნება დავით ბერძენიშვილმა და პარტიის სხვა წევრებმა თავიანთი წარუმატებლობის მიზეზი თავიანთ თავში ეძებონ და ეკლესიის საქმეების განკიქებას თავი დაანებონ. თავის თავში ეძებონ მიზეზი, რატომ არიან ასეთი დაბალ რეიტინგულები და პოლიტიკურად გაკოტრებულები. ეს გააკეთონ მათ და ეკლესიას თავი დაანებონ. ეკლესიას აქვს თავისი გზა, რომელსაც არასდროს არ დაკარგავს. ახლა ეკლესიის ლანძღვით უნდათ რეიტინგი აიწიონ. კი ბატონო, გლანძღონ რამდენიც უნდათ. თქვენი აზრით არიან თუ არა ეკლესიაში ისეთი იერარქები რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთს ეს არის მათი ინტერპრეტაცია და მათ სინდისზე იყოს, რასაც ისინი ლაპარაკობენ. ახლა ანონსებს მეც მოვისმინე, რომ როდესაც ისინი არჩევნებში ჩაებმებიან, ამ თემაზე ისაუბრებენ. ისაუბრონ რამდენიც უნდა, სანამ არ დაიღლებიან დავით ბერძენიშვილმა და მისმა მომხრეებმა, რომლებსაც 0.4% აქვს რეიტინგი. კი ბატონო, თუ ასე ფიქრობს მოსახლეობის 0.4% კარგად ყოფილა ჩვენი ეკლესიის საქმე. საპატრიარქოს ასეთი პასუხი არ უკვერთ რესპუბლიკელებს. ბრალდებების ნაცვლად დავით ბერძენიშვილი მღვდელმსახურებს ურჩევს ეკლესიაში არსებულ კრიზისის საზოგადოებასთან დიალოგი დაიწყო. კრიტიკის მიუხედავად დავით ბერძენიშვილი ანონსებს, რომ არჩევნების წინ მათი მთავარი მოთხოვნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეკლესიისთვის 25 მილიონიანი დაფინანსების შეჩერება იქნება. ჩვენი პროცენტ ნახევარის დაენა და ბატონ ბოტკოველს. მე ვიცი, რომ ბოტკოველი ლამის პრემიერ-მინისტრია საპატრიარქოში. მე ვიცი, რომ ძალიან შეშფოთებულან და სწორედ ბატონმა ბოტკოველმა გაგვცა პასუხი, რომელიც მაინდამაინც კარგად ვერ გამოჩნდა ციანიდის საქმეს. მე არა ვარ აპრიორი მაღალი აზრის აა საერთოდ მათქმედებებზე, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. ხანდახან ეკლესიაში კრიზისია. დღეს ქართულ ეკლესიაში არის კრიზისი. და ამ კრიზისში შეიძლება არა დამალვა, არამედ საზოგადოების ხარდაჭერა. წმინდა სინოდის წევრებიდან მიტროპოლიტი ანტონი ერთადერთი იყო, რომელმაც რესპუბლიკელებს უპასუხა და პარტია ეკლესიის სიძულვეში დაადანაშაულა. ვანისა და ბაღდადის ეპისკოპოსი ყველა პარტიას მოუწოდებს ეკლესიის მომავალზე საკუთარი ხედვა საარჩევნო პროგრამებში გაწერონ. რესპუბლიკებიდან არა ყველაფერი არის მოსალოდნელი და უბრალოდ ა ერთი მაინც იფიქრონ, ეს მარტო საქართველოსია, ასე თუ ყველგანაა საქართველოს გამონაკლისი ხო არა, თუ ისადვე დემოკრატიული ქვეყანა არის, ეკლესიები ყველგან ფინანსდება აბსოლუტურად რა. და რა არის ამაში უცხო? პირიქით უცხოეთში ხუთი კაცი რო შეიკრიბოს და თქواس რო ჩვენ ვართ ასეთი და ასეთი სექტა. ორი წელიწადი თუ გაძლებს, მესამე წელიწადს ვალდებულია სახელმწიფო მათ გამოუყოს დაფინანსება. რა არის ამაში უცხოერებული? რამ შეაზარათ ასე ეკლესია? რატო ძულთ ასე ეკლესია? აი გაცენ თავის თავში კითხვა, რამ შეაზარათ ეკლესია? რესპუბლიკელები ამტკიცებენ, რომ წინა საარჩევნო დეს კამპანია ეკლესიის როგორც სახელმწიფო ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური გავლენისგან გათავისუფლებას ემსახურება. პარტიაში ამბობენ, რომ უნდა შეიცვალოს კიდევ ერთი პრაქტიკა და საპატრიარქოსთვის ერთლარად ჰექტრობით მიწის ნაკვეთებისა და ქონების გადაცემა უნდა შეწყდეს. ხელისუფლება შეზრდილია საპატრიარქოსთან ისე როგორც საპატრიარქო ხარკად იღებს ხელისუფლებისგან იმ უამრავ დაფინანსებას მიწებს რომელსაც გადასცემს სახელმწიფო ეკლესიას იმისთვის რომ საჭირო შემთხვევებში დააბალანსოს პოლიტიკა თუ ეს გახდა საჭირო ხელისუფლებისთვის მაგალითად ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ უკვე დუმის წევრის მიღება საპატრიარქოში იყო ასეთი ინსტრუმენტი სწორედ ხელისუფლებიდან გამოყენებული ეკლესიაში რომ კრიზისია, ამის კიდევ ერთ მაგალითად დღეს რესპუბლიკელებმა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიც მოიყვანეს რელიგიის თავისუფლების შესახებ. ანგარიში ნათქვამია, რომ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია სხვა რელიგიურ ჯგუფებთან შედარებით უპირატეს მდგომარეობაშია. რესპუბლიკელები ამბობენ, რომ მათი წინასაარჩევნო კამპანია რელიგიურთან ერთად ეთნიკურ და სხვა უმცირესობების უფლებების დაცვაზეც იქნება აგებული.